apadenoi, deprodiatxe izketan, eta bueno, hamen gera bazkiden hieroko zozketan. E, bueno, gogoratzen dizuet bazkitza sistema nola funtzionatzen duen. E, urteko amarre euroko ordainketat egiten duzute. Eta bueno, e, sistema horrekin gemerauntzian proiektuari bultzatxo bat ematen diozute. Eta bueno, horrez gain, egiten dezutena da e, aukera daukazute gurez montatu ditzazkegun zerretzaretan bi pizaera izateaz gain e, ba adibidez zea iteko aukera ez? Zos, hileroko zosketatan eh, urtean zehar parte hartzeko gogoratzen dizuet e, naiz eta zosketa bat irabazi urrengo hilean parte hartez dezakezutela berdin berdin da eta bueno e, orain hile honetako zorzketari dagokionez e, eh, aurroko hilean banatu zen Lords of the Fallen jolaza eta bueno, bere ordezkoa aukeratu genuen betiko eratik goratzen dizue telegrametik egiten dugula gure telegram taldetik telegram.m barra idatziz gero zuen navegatzia hilean zartzen ziate eh, talde horretara eta bueno, horre egiten duguna da inkesta bat egiten dugu Iru jolas aurkezturik eta bueno, bazkidek aurkera, aukeratzen dute urrengo hierako zein izango den jolas bat, ordezkoa. Eta, bueno, hil honetan aukeratu zuten Battlefield bat izango zela jolasa. Gogoratzen dizue Battlefield bat Battlefield saga gerrako first person shooterra kaso honetan lehen mundu gerran oinarretua dagona, azken edizioa da, sagakoa. Eta, bueno, berarekin dauden beste bi jolazak, eh, The Witness, puzle jokoa, eta Rocket League autoekin futboleko jolasa dira. Eta, bueno, hiru parte hartzaile egon dira, Alper Xamarri da biltza bazkideak azken aldian, dirudienez. En, azken finean, horre aldera eta klik bat egitea da, eta ja automatikak parte hartzen duzu eta behira, hileko jolas bat irazi dezakezu bastante politian, gain, jolas txarrak ez ditu eta bat ere jartzen eta, ba bueno, hiru hartu dute parte, hiru hauentzat hobeto, ze gutxi izatean probabilitate gehiago, irazteko eta bueno, besterik gabe zuzketari ekin dugu, sorte dena irurei, eta irazlea Abendu da, ba, hogeita marbarren bazkidea izan da irabazlea, zorionak eta bueno, zurekin kontaktuan jarriko gara jolaza bidaltzeko eta bueno, urrengo hilean ikusiko gara espero zen izan dela eta urrengo hilarte ale, agur!